Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue akan menjelaskan mengenai cara mendapatkan tuning HDR light monitor di monitor yang tanpa menggunakan HDR Jadi kalian nggak usah ganti monitor ke yang HDR support kalau duitnya dikit ya Jadi caranya bagaimana? Kalian masuk ke Radeon Setting dulu Ini hanya berlaku untuk AMD Radeon Setting aja Kita buka icon setting ya Kemudian di bagian display Oke, nanti di sebelah kanan kalian ada ada custom color ya tapi sebelum itu kita aktifkan dulu GPU scaling biar nanti respon monitornya cepat. Jadi kalian nggak usah lama-lama lagi ngeliat bedanya di mana. Habis itu window-nya kalian kecilkan. Kalian perhatikan icon desktop yang di sini ya. Kita enable dulu custom color-nya. Nah di sini kan nggak ada perbedaan ya. Terus color temperature control kita disable. Gunanya apa sih? Gunanya nanti color temperature control-nya itu kalau dimatikan, nanti dia bakal yang drivernya sendiri yang kontrol gitu, bukan monitornya. Nah hasilnya nanti kalian lihat ya antara enable sama disable itu di kalian pasti warnanya ada yang beda ya perhatikan ikonnya ya intinya. Nah cuma kalau di rekam ini kan nggak kelihatan jadi ini memutuskan untuk memfoto hasilnya dan untuk setting fotonya itu manual semua nggak diotomatis otomatis. Anda pakai HP Mi 10T Pro. Oke ini dia coba. Oke, kalian sudah lihat kan hasilnya? Nah, jadi gunanya itu, biar nanti kalian enak lihatnya ya, karena tuningannya udah seperti HDR like ya. Gak usah beli, perlu beli monitor mahal lagi, tapi kalau emang kalian mau beli monitor mahal tuh bakal lebih berasa lagi efeknya. Ini aja monitor murah udah kayak gitu, efeknya apa lagi yang pakai monitor mahal, ya kan? Ya, jadi itulah mengenai tutorial tuning seperti HDR like di AMD ya. Sekian dari Ane, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.